hakuna client ambayo yuko tayari kuwekeza pesa kwa designer ambaye hana uhakika kama atadeliver kitu kizuri ambacho kitasolve tatizo lake. Client lazima ajiridhishe kwamba sehemu ambayo unaenda kuweka pesa, designer huyu ambaye nitaenda kufanya naye kazi anaweza kusolve tatizo na kubring value kwenye kile kitu ambacho anataka kuexecute.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 So portfolio ni kitu muhimu. Portfolio ni, uh, ni, ni document au sehemu ambayo unaweza ukahifadhi kazi zako ili kuweza kushowcase na ku, uh, ah, kuonyesha ujuzi ambao unaweza ukadeliver katika karia yako ambayo unafanya so kama unafanya video editing unaweza ukawa na bunch of work ambazo ulishawai kufanya ambazo za, za video ambazo ziko edited kama unafanya brand identity unaweza ukawa na piece of work ambazo umefanya poster flares na aina nyingine za design unaweza ukawa nazo kwa hiyo uh, kuandaa portfolio sio overnight process kwa maana ya kwamba ni mchakato ambao unaendelea day to day na unapoandaa portfolio yako hakikisha kwamba unaweka kazi zile ambazo unaona ni nzuri na ni bora kama uwezi kujua kama ipi ni the best unaweza ukamwomba hata mtu akusaidie kuchagua zile kazi ambazo ni the best ili uweze kuziweka kwenye portfolio yako na kitu kingine muhimu cha kuzingatia pale unapoandaa portfolio hakikisha kwamba umepata ridhaa ya client. Kuna kazi zingine ni, ni very confidential, kwa hiyo huwezi tu kuweka kila kazi kwenye portfolio yako. Kwa kama mteja hayuko tayari, usiweke kazi yake otherwise tafuta kazi zingine ambazo zinaona zitakuwa na controversial ndo uziweke kwenye portfolio. Kitu kingine cha muhimu zaidi kuhusiana na portfolio ni kwamba portfolio ni kitu ambacho kinatakiwa kifanyiwe update day to day. Kwa hiyo kila baada ya miezi kadhaa unatakiwa una update kwa kutoa zile kazi ambazo unaona za muda mrefu kidogo, unaweka kazi mpya ili kuweza kuendelea kuongeza value ya ile document na uweze kupata urahisi zaidi wa kuwa hired. So nataka tuzungumze kuhusiana na njia tatu ambazo unaweza kuzitumia kuandaa portfolio na kuweza kuziweka huko ili uh, uweze kuongeza value na userious na kuona kwamba huyu mtu yuko professional kuliko kuwa una share kwenye Instagram, una screenshot, unamtumia mteja unaweka WhatsApp, zinapungua quality. Mteja ambaye anajielewa ataona kwamba huyu uh, designer hayuko serious, hata ukitaja payment kubwa au ukiprice bei kubwa sio rahisi huyo mteja kuweza kulipia, ataona kwamba huyu mtu sio mtu sahihi kuweza kufanya naye kazi so nitaeleza njia tatu ambazo unaweza ukazitumia unaweza ukachagua njia mojawapo au unaweza ukaapply hata moja au mbili kati ya hizo njia ili kuhakikisha kwamba una keep uh, standard ya kazi zako unazozifanya kama designer njia ya kwanza ambayo unaweza ukatumia katika kuandaa portfolio au kutunza portfolio ni katika pdf document yes unaweza ukaandaa document ya pdf kwa kutumia software za design kama adobe illustrator adobe InDesign na program zingine kama hizo ukaitengeneza vizuri portfolio yako ukaweka kazi ambazo ulishawahi kufanya ukaweka experience yako kwenye industry then uka uka kwenye platform kama google drive ili mteja akihitaji unaweza kushare na yeye linki au ukihitaji kufanya kazi fulani ambayo inahitajika upeleke portfolio basi unaichukua kwenye Google Drive na kuweza kuideliver ili watu waweze kuona ni vitu gani ambavyo unaweza ukawa offer ili waweze kukupa kazi au waweze kukonsida kwenye shughuli fulani ambayo itahitaji mtu kama wewe ambaye ni expert kwenye kitu fulani so hicho ni kitu cha muhimu cha kuzingatia na ni njia ambayo ni very simple kuitumia kwa sababu sio costful wewe ni designer unafungua software yako unaandaa zile kazi wewe mwenyewe unaziweka una save kisha lile file unahifadhi na unaweza kulitumia kama reference pale mteja anapokuwa anahitaji kazi basi unalitumia ili uweze kupata kazi na kuwa hired hiyo ah, ni njia ya kwanza Njia ya pili ni kutengeneza website yako binafsi. Yes, of course, kwa sasa teknolojia ilivyo na tuna wasomi wengi sana ambao ni maweb designer na wengine ni majirani zako na wengine ni, wa, ah, ni watu wa karibu. Kwa hiyo kwa kutumia gharama probably ambayo sio kubwa, unaweza uka afford kutengeneza website ya kwako binafsi ambayo utatengeneza landing page kadhaa ambazo zitakuwa na kazi tofauti tofauti then ukaweka kazi zako ambazo unazifanya na zikaweza kuongeza value zaidi na mtu akihitaji bwana anataka tufanye kazi unaweza ukafanya kazi fulani akikuomba kazi basi una share na yeye website yako anaweza akapitia na akaona how professional uh, you are ili aweze kukupa kazi ambazo zitakufanya wewe uweze uh, kuongeza value na kutengeneza kipato zaidi lakini sio hivyo tu siku hizi ni very simple kujifunza internet inaweza kakuofa unaweza ukajifunza jinsi ya kutengeneza website mwenyewe kupitia wordpress pamoja na aina nyingine za uh, website ambazo unaweza ukatengeneza kwao unaweza ukajifunza mwenyewe over time ukatengeneza website yako ambayo ni simple na ukaweka kuweka, uh, ukaweza kuweka kazi zako ambazo zita add value value kwenye portfolio yako ili iweze kuongeza possibility ya wewe kuwa hired na kuonekana namna gani uko serious na unachofanya pale ambapo linakuja swala la ku, kuwa, kuwa offered kufanya kazi fulani njia ya tatu na ya mwisho au mbinu ya tatu na ya mwisho ambayo unaweza ukatumia uh, ni kutumia free website yes kuna website mbalimbali mbali ambazo zinakuofa wewe chance ya kuweza kuweka portfolio au kazi zako ambazo ushawai kufanya ili kuweza kushokes uh, ah, wateja waweze kuona na unaweza kushare na wateja wako pia pale ambapo inahitajika kuna uh, platform kama Behance uh, pamoja na Dribbble hizo ni platform nzuri sana za kuweza kuweka kazi zako na ukiweka huko basi inakuwa rahisi kutengeneza portfolio yako na peji kadhaa ambazo mtu akihitaji project fulani unaweza ukashea naye akaona kazi ambazo tulishawahi kufanya lakini sio hivyo tu kupitia hizo platform unaweza kupata feedback kutoka kwa madesign, wengine kwa maana wanaweza wakaona kazi zako wakatoa feedback kulingana na kazi uliyofanya waka appreciate na unaweza ukapata hata connection ya kazi kupitia hizo platform kwa sababu huko client pia wanatembelea kuona ni designer gani anaweza akamfaa kwa ajili ya project yake ambayo inafuata kwa hiyo mbali na kwamba utapata faida ya kuweka uh, project zako kule na uzuri ni kwamba ni free na zikaonekana na ukaonekana uko professional lakini faida nyingine ni kwamba unaweza kushare experience na watu na ukatengeneza followers na watu wengine ambao watakufuatilia ambao baadaye wanaweza kuwa client lakini pia ukakutana na madesigner wengine ambao pia watakusaidia wewe kujifunza vitu mbalimbali ambavyo ah, viko katika karia na ukaongeza zaidi ujuzi yes so ukizingatia hayo of course utakuwa organized na utakuwa ni mtu ambaye unaelewa unachokifanya na unakuwa unarahisisha mambo zaidi yanakuwa organized kuliko kuwa na kazi zako instagram mteja akihitaji kazi unatafuta kazi specific unaenda na screenshot unamtumia hiyo inakuwa sio nzuri faida ya kuwa na portfolio ambayo inakuwa na kazi almost zote mteja anaweza akakuhaya akihitaji umtengenezee posta lakini anaweza akakutana pia na design zingine ambazo ni nzuri akakutana na video labda akakutana na content kama logo package design akaona kwamba kumbe kuna next project ambayo inahusiana na hiyo kazi akaamua kukupa wewe kwa sababu ameona kazi ni nzuri kuliko akaanza kuhaya kuhaya mtu mwingine kwa hiyo hiyo ni faida mojawapo ambayo utaipata kwa kuwa organize na kutengeneza portfolio na kutumia hizo njia tatu ambazo nimekueleza actually nimekuambia unaweza ukachagua njia moja ambayo utaitumia kwa ajili ya kuweza kushowcase kazi lakini mwisho wa siku itakupa faida kama hizo ambazo ah, nimezieleza nitapenda nione katika sehemu ya maoni kama una chochote ambacho una, una umejifunza katika somo la siku ya leo na una chochote ambacho unataka kushare na mimi basi nitajumuika na wewe hapo katika sehemu ya comment lakini share pia hii video na mtu yoyote ambao unaamini anahitaji kujifunza zaidi lakini kama unahitaji kujifunza zaidi uh, ah, masuala ya graphic design na website yangu ambayo inaitwa joelmediaeducation.com nimekuwekea link katika description hapo unaweza ukabonyeza ukajifunza kujifunza mambo yote yanayohusiana na creative nimefundisha kuhusiana na masuala video editing kwa kutumia adobe premiere pro pamoja na adobe after effect kwenye masuala ya motion graphics lakini pia nimefundisha kuhusiana na adobe photoshop adobe illustrator misingi ya design kwa ajili ya masuala mazima ya design uh, graphics design lakini kwa wale ambao wanafanya content na hataki kujifunza programu ngumu labda muda umtoshi na nature ya kazi anazozifanya nataka tu kufanya graphics za kawaida na vitu ambavyo ni very simple na haviko complicated na kozi yangu ya Canva design Canva design ni online graphic design tool ambayo inakuwezesha wewe kujifunza masuala mbalimbali yanayohusiana na graphics. Unaweza kudesign flare, posters, certificate, uh, book cover pamoja na aina zingine za design mpaka video fupi fupi unaweza ukaziedit. Kwa hiyo pia link iko katika description hapo unaweza ukabonyeza na ukaweza kujipatia kozi yako ili uweze kujifunza zaidi kuhusiana na masuala haya ya creative. So sina la ziada, nifuatilie Instagram kwa jina la Joe Media Group. See you next time.